دره ته وایا چې تاسو نن جلوانانو پارک ته راغلی یې غنو یا قربان خوده نو قربان شمه د پارک ته تکله کله راځي او په مخ راځي خدا خو لازوان مړه سي معده دي خراب ده معده مې دي خراب نه استي بوډا کړم پلار او یا قربان یا قربان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه تاسو قربان تاسو ملګری تاسو هوست تاسو خپل میزبان تاسو رور راج محمد زیب تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم امید دی چې تاسو روغ جوړ او خوشاله هغه مسافر چې زما د خیبر پښتونخوا نه بهر یې زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګډ ګډ کې ژوند تیر امید دی چې تاسو به ټیک ټاک روغ رمټ یو په اتفاق سره به ډیرو ګرانو کتونکو راغلی یم د زلن ټي وي په شیشه باندې او یو ځل بیا تاسو هر کلیم وایم سلامونه هم درته وایم زما پروګرام دی یا قربان په یا قربان پروګرام کې مونږ کوشش کوو چې پارکونو ته لاړ شو مونږ کوشش کوو چې داسې ځګونو ته لاړ شو چې د ملګرو سره مشران کو شانو سره تاسو ملاقات وکړو هم په دغه سلسله کې نن د یا قربان پروګرام راغلی دی د چکدرې میلې ته چکدره کې میله ده او ډیر زیات خلک راغلی دی دوی سره به خبرې اترې کوو ما سره اوسئ د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو ګرانو ملګرو ما سره په یا قربان پروګرام او یا قربان کې اوس په چکدری څنګه چې تاسو موي چې میلې ته راغلی ما دوی سره ملګری هم راغلی دوی سره خبرې اترې کو ځکه چې د میلې ته ډیر لری لری نه خلک راځي یو ملګری را سره ولاړ دوی سره خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ګرانه نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي زما نوم بابر علي خان دی او د میدان اوسېدونکی یم میدان څخه تعلق ساتم خاص د میداني خاص میدان مانیال ښه د میدان مالیان اه، مانیال د میدان مانیال دی زه بخنه غواړم نوم کې لږ خطا غونډې شوم دره ته ووایه چې میدان ګرم دی که یخ دی میدان خو په دې وخت کې اوس ډیر یخ دی او یخ علاقه ده بارانونه هم کیږي او موسم ښه زبردست یخ دی دا اوس ته خفه غوسه که نه شرمېږي غوسه هم نه ما خو پس ټایم دی مطلب لږ شرمېږم شان خزم ماشاءالله شکر دی دا ولې کس ما ولید وی چې شرمېږم کار سکه زه سټوډنټ یم د ایم ایس سی پریویس سټوډنټ یم باټنی په دې ملکان یونیورسيټي کې مجي خلک ملکن پوهنتون کې دا سټوډنټ ته ماشاءالله بیا د باټنی د بوټو سره تعلق ته نو تاسو خو بیا زماغه ټیچر پیژنې ډاکټر ګل رحیم صاحب ها بالکل پیژنم جی هغه دی ټیچر دی ها بالکل دی جی ټکسان رشا رشا و سمره قابل انسان دی حد نه سوا قابل انسان دی راغه مطلب که زه تعارف کوم نه بوله کمی جی د حد نه سوا ښه ټیچر دی زبردست انټيليجنس ټیچر دی ډیرو ګرانو کتونکو زبا ډاکټر ګل رحیم صاحب چې د ناسا په تالاش سره تعلق ته او دا ټیلنټ که تاسو وکړو زبا دا خبرو کوم د ډاکټر ګل رحیم په باره کې چې په اصل مانو کې ک پی ایچ ډی کړي د په باټنی کې او باټنی هغه صحیح ویلې ده نو هغه په دې وخت کې سم میډیسنل پلانټ تی په ټول ملکن ډیویژن کې چې 2000 بوټي هغه آیډنټیفای کړي او د هر یو بوټي ځان لزان له نوم ورزي دغه شان ده او بالکل جی هغه وبلز یو خبر کوله ویل اپیډراین چې کوم دی نو دا ری کپ دا کم سیرپ چې دا ټوخي دا شربت نو دای د پیډ را پلان نه د کړ کم چې جمنوس پرم دی دا غنه دا ایکسپریمنت هغه کړو کنه نو دای ته ایډنټیفای ایډنټیفای کړو نو میډیسنل باندې مطلب خو ډیر کوشش زموږ سکه نو د نور نه هم کړی دی د یا قربان ډیرو ګرانو کتونکو دا د زلند ټي وي او زیم راجه محمد زیب او تاسو په درانه خدمت کې په چکدره میله کې حاضر یم او د میلې ته ډیر لری لری نه خلک راغلي دي او د کې د شیرګل خلک هم شته د سخاکوټ د درګۍ د بټخېلي او داسې د تیمرګرې نه هم راغلي او ډیر زیات ملګري را سره ملاویږي د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو کوچنو ماشومانو سره هم تاسو ملاقات کوم دی وخت ما سره یو ملګری ولاړ دی او د سره بم یو څو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګرانه دی وخت کې ما او تا ټول دنیا چې د کنه د زلن ټي وي په شیشه باندې ویني نو دا راته وایي چې نوم دې څه دی او تعلق د کوم ځای سره ساتي جی زما نوم محمد صادق دی او میدان سره تعلق ساتم او په دې وخت کې زه ملاکنډ یونیورسټۍ د باټني ایم ایس سي پریویس سټوډنټ یم او د چکدرې میله وه نن چونکې زموږ کلاسونه نه نو موږ لا شو دا میله به پکې وګورو او خو ډېر ریایتي سامان دی پکې ډېر زیات انجوای هم کو چکر هم راولګاو نو تاسو هم په نظر ولې تاسو خواله رالو ډېره زیاته مننه خو دا راته ووایه چې د کرن خان ستاسو د میدان په باره کې یو سندره هم ویلې وه چې د میدان خلک پښتانه دي او د دیر نوابه دغه درځي بس تاسو دا جمله واپس وای اورېدلې مې ده خو د ټیم کې ذهن ته نه راځي ښه او جی نو واقع چې میدان باره کې دا جمله ویلې ده او اورېدلې نه نه په حق اواز کې راته وایې کنه نو د میدان خلک پښتانه دي د دیر نواب د دیر نواب سر په وطن سر په وطن قربانوي تی نزارېږي او غزا جوړېږي قربانوي تی نزارېږي او غزا جوړېږي بالکل د اواز باندې ویلي هغه ډېر ښایسته ویلي ده بالکل دا راته ووایه صادق شقي دې کړې ده نو خامخا ژوند دی او راځي عاشقي چې عاشقي نه کړی نو هغه بیا ژوند نه وي دا دا ډیره ښکلې خبره وکړه دا د ډیره زبردست خبره وکړه که ستا مطلب دا دی چې داسې ونه نشته چې په هغې پسې پاڼه یو باد نه یې رپولي باد نه یې رپولي بلکل دا خو د زړه سره تعلق ساتي هغه بیا مطلب خامخا دا زړه یې د زړه سره دی تعلق نو ژوند کې داسې راځي عاشقي خو خامخا چې عاشقي نه نو هغه ژوند نه بیا شاعري کې شاعرۍ سره مې مینه ده په خپله نه کوم خو اورم ډېر د فرمان کسکر شعر درځي ظالم اور دی را باندې خو نه خو بل نه خو کو دا دغه نغمه شور شوی دا بس دغه یاد جو فرمان کسر ذهن ترازی کنه ها دا را دوه چې کم شاعران د ډیر زیات وخت په دې وخت کې د بغزاده دانش صاحب نه ډېر زیات متاثر یم چې لکه هغه یو ایجوکیټډ کس دی پخپله او شاعري هم د معاشرې سره ریلیټډ ده بالکل. نو هغه ډېر زیات فالو کوو او هغې نه متاثر یو ښه دا راته ووایه چې څه د سندرو مندرو سره دې شوق شته بالکل سندره او ټپه او اشعارو سره شوق لرو او اورو یوه ټپه خو راته وکړه که آه، یوه ټپه ده وایي خو د یا قربان نه به شروع کې صحیح ده یا قربان او د بادشاهۍ لایق یاره د بادشاهۍ لایق یاره قربان قربان دي له غریبې ورځې شمه ډیر ښه ګرانو کتونکو ما ټپه اورېدلې وه خو په شعر کې مې نه و اورېدلې ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو ټپه جوړه کړه ټپه خو سړی ویلی شي خو چې شعر نه جوړه کړي نو هغه هم خوند کوي بهر دې څه ملګري دوستان شته دی په چې په کوم ملک ملک نوم هم یادولی شي خپل خپلوان دي سلامونه دعاګانې ځکه چې ما او تا ویني بالکل په سعودي عرب کې مې رور دی مشر رور محمد قاسم هغه ته سپیشل سلام او کلاس پیلوګان مې دي سعودي عرب کې نور تر زوی مې دی لطیف الله او کلاس پیلو لطیف تارانی هغه ته سپیشل سلامونه سره لیږي کا څه وته وي ولې نه را لیږي را لیږي ځکه سلامونه لیږي سره را لیږل نه او مینه وسره نه نو بیا خو سلام حق هم نه کېدو زه دا کار خدای اوري دا خدای چې سول را لیږي زموږ یو مرګره چې موږ ته ټلیفون کولی او چتای نه وجود کې یو आवाज ناراضي اواز په خوخه به نه نو دا غوي اواز وي چې مینار پاکستان ته موخه جي نه راځي وای نه راځي اواز په خوخه په خوخه راځي ځینې داسي بالکل ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مهرباني په زړه دې سارمان بس د انسانیت خدمت کول دا ژوند مقصد د زړه ارمان دی بس خوشاله شي ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مننه دا او صادق چې ما سره ډیره زیاته خوږې او خپل خپل خبرې کولې میدان نه راغلی په ملکن پوهنتون کې سبق وي ما سره غب شپو لګو نور ملګرو سره د وړو وړو ماشومانو سره به هم ګپ لګوم د مشرانو سره به هم ګپ لګوم ما سره اوسئ